皆さんおはようございます今日いきなり韓国行くようになったんですよじゃあ韓国まで一緒に行きましょう今回乗っていく飛行機はチェジュエアにしましたよ今チケットも取ったのでケイトに入るちょっと関西国って私10月ぐらいかな行ってきたけど 韓国に中学ぐらいに行ってきたけどその時めっちゃ暇だったけど今めちゃくちゃ人多いんですよ今イミグレーションから出って今免税店のところに入ったけどこんなにブランドショップあるけどもうめっちゃ店ないみたいな感じの免税店じゃあ免税店でもうタバコも買ったしケイトにも勝ってるけどうわあ韓国人の 客とか海外のから来てはるお客さんめちゃくちゃ増えたんですよこんなに並んでるショップもありますよお腹めっちゃ空いてるからなんか食べようと思ってたけど空いてるところがないからここめっちゃ待っててカルボナラスパゲティを注文して待ってるですよ注文スパゲティなのに えげっちなく高いんですよ950円濃いラージサイズが500円まあ味は普通今から飛行機乗ります皆様の安全のため

저거 아, 먹자. 튀김. 튀김. 음. 엄청 걸쭉해. 엄청 고소한데? 좋아질 것 같아. 음, 따라다니. 아 근데 옆으로 조금 이 정도만 돼도 저는 대부분 처음 먹어요 짠今日は私が好きなスンデーゴッパを食べに来たんですよ 昔私が住んでたところのマンションの前にある店なんですけれどまあ夢ではないけど私の口にはめっちゃ合ってるから食べに入りましょう後ろの店だよ私はあのスンデコパンの大きいサイズのやつを注文したよスンデコパンを注文したらこれ白菜キムチと角テキと玉ねぎそれとサムジャンこれはエビの塩辛ですスンデコパンに追加にエゴマの粉胡椒 入れてさっき食べるね、うん、味付けはこのエビの塩辛でやったらいいですよこんな感じのココパー んなヤンニョムを入れて味チェックもできますよ食べてる間にまだ各クテのこの汁を入れたらまだ味変更するよ今食べて出たけどああ やはり外で撮影するのはめっちゃ恥ずかしいまあもうちょっと食べたかったけど一旦出ましたよそのまま違うやつ食べに行きますそのまま来たところはここにあるビビンゴクスの店ここテレビにも出て結構有名なところなんですよささっと入りましょう店の中に入ったけどここももう人めっちゃ多いんですよ私はビビンゴクスを注文したよブコス出ましたよこんな感じに全部混ぜて出るねわあめっちゃ美味しそう麺がちょっと太い うんめっちゃ美味しい甘辛い甘辛い全然辛くないんですよあの色は辛く見えるけど全く辛くない ココスを注したらこんな白い白菜キムチも一緒に出ますよ 1편이 오사카 강타이로부터 도착 2지 3 4지 2지 2지 券の他に特急券が必要です。